实战必会的三个假动作，我来教你。第一个左直拳假动作，蹬晃一下，右腿扫踢。他躲了，帮我踢他，可不可以？可以啊，你不一定非打中他。他头往前顶着，假动作，砰，扫踢右拳加左腿。第三个厉害了啊，正蹬假动作，假动作，砰，对吧？假动作，蹦，左腿，对吧？哎，假动作，右腿，对吧？哎，假动作，霸脚心，低扫，啊，假动作，蹦对吧？ 假动作，爆招！哇，太多了，建议你尝试掌握一下。